近年来，随着生态环境的不断污染，各种极端天气和自然灾害频频发生。由于地理位置特殊，日本经常遭受地震以及海啸的侵袭，导致日本民众深受其害。此前，日本还因七小时连续爆发四次地震，冲上了国内热搜。除此之外，日本的多座火山集体喷发。 更是使得日本民众人心惶惶。值得一提的是，就在这些事件过去不久，日本国内再次传来新的灾难预警。有专家直言，灾难一旦到来，或将导致十九点九万人死亡。对此，有网友表示，比新冠还可怕。据有关媒体报道，此前日本专家公布了九级地震强度下的灾害设想。 根据专家介绍，如果日本爆发九级地震，将会导致近二十万人死亡，数十万栋建筑物被摧毁。除此之外，专家表示，在这种情况下，日本方面必须做好最高级别的防震措施。众所周知，日本位于两大板块交界处，地震活动十分频繁，其民众常年笼罩在地震的阴影之下。 因此，做好防震措施是日本有关部门的首要任务。此前，日本方面在全国建立地震监测站，用来捕捉地震波和震前预警。据了解，此次专家公布的最新灾难预警，给日本国内带来了很大的冲击。对此，日本方面表示，为了应对重大灾难的降临。 应在全国范围内建造大型避难楼，确保更多人不受地震威胁。同时，地震演练也是今后的重中之重。据悉，此次重大危机的来临或将导致日本数十万亿的损失。而富士山作为日本最大的活火山，随时有喷发的危险，到时将会严重威胁东京的安全。值得注意的是。 由于日本地震、海啸等灾害频频发生，使其国内民众的防震意识普遍提高，有关部门在防震抗灾方面也有不少经验。但在高强度地震发生时，这些经验也显得力不从心。对此，有关专家发出警告：如果灾难真的降临，会牵连数十万人，这可能只是开始。想要减少损失和伤亡。